गाइज स्वागत छ तपाईँहरूलाई गग गिभिङ वाइटी च्यानलमा दिस इज मि गगचन भाइ आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई मेरो भतिजको छेवरको भिडियो चाहिँ हल्का देखाउन लागिरहेको छु हेरेर इन्जोय गरिदिनु होला है त थ्याङ्क यू म यता भिडियो बनाउनु सुरु कहाँ छ जुस कस्तो छ ठिक छ अनि त्यो के कस्तो कस्तो ठिक छ ठिक छ भाउजू कस्तो छ मैले खाना सोधेको मान्छे कस्तो छ ठिक छ साइला ओके फाइनली गाइज आजको भिडियो चाहिँ यति नै I see in the next vlog thank you so much bye bye guys